Μ' αρέσει η μουσική, μ' αρέσει η δημιουργία, μ' αρέσει η έκφραση πίσω από όλο αυτό που ακούω και βέβαια η αλήθεια που βγάζει ο κάθε καλλιτέχνης. Ο κόσμος νομίζω ότι το χρησιμοποιεί και σαν ψυχοθεραπεία πλέον, το να γράφει μουσική. Δηλαδή χίλιες φορές γράψει μουσική, μην ανοίξει τηλεόραση. Είναι πιο προσωπικό για μένα και πιο emotional ίσως από, παρά κάτι μηχανικό. Θεωρώ ότι τα πάντα σε επηρεάζουν, δηλαδή δεν γίνεται ας πούμε να καίγεται ο κόσμος και να μην παίρνει πρεπάτη ποτέ. Εντάξει, είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Επειδή εμεί έτσι τη μάθαμε, εγώ τουλάχιστον, μέσα από τα PC είναι πολύ εύκολο. Το μόνο που θες είναι ένα kick, ένα snare και μετά μια μελωδία. Και μετά από εκεί πέρα μπορείς να πειραματιστεί να κάνεις οτιδήποτε. Και ακριβώς επειδή αυτό το πράγμα έχει γίνει τόσο ανοιχτό, ε, νομίζω ότι υπάρχει μια αισιοδοξία προς τις, την ποιότητα της μουσικής και την ελευθερία που θα υπάρχει. Γιατί δεν θα είναι μόνο το mainstream, υπάρχει ένας τεράστιος όγκος μουσικής που βγαίνει από ανθρώπους απλούς που έχουν απλά ένα home studio. ό,τι καλύτερο μπορεί η σημερινή εποχή να μας ε, δώσει. Μπορεί να μας δώσει δηλαδή τα μέσα, τόσο να φτιάξουμε τη μουσική, όπως μπορεί να μας δώσει και τα μέσα να την προωθήσουμε. Σημασία έχει η μουσική να εξαπλώνεται όσο Δηλαδή να κοινοποιείται, να κυκλοφορεί και να ακούει κόσμο.